Si no sigo me muero Ando perdido buscando la luz Yo no tengo nada, búscame tú No para llover, dime si te sana nada va bien Dime qué hacer, se envuelve la vida Te deja al revés, no sé qué hacer Yo sigo despierto, no puedo vivir ver Quemo yo solo recuerdos de ayer Desde que vino, nunca se fue Como mi pena que nunca se ve Me envuelvo yo solo sin saber por qué Me envuelven las olas, la vida de ayer Hoy todo es distinto en la vida de hoy Me ama, me odia, no sé qué será Siempre son curvas, pero qué más da Tú eres la fuga, te vienes, te vas Me vengo, me voy que más da estaba buscando, me siento cerrado, lleno de odio No soy como ellos, no hago lo malo, lo malo me busca No sé dónde acabo, un sube y baja, mañana en la caja Casi no hay vida, busco la salida, me siento me lía, llámalo vida Van por la vida pensando que es fiesta, no quieres verte durmiendo en la calle Creen que fue fácil lo que he conseguido Ya no queda nada desde que te has ido, lloro y sonrío Sigo y me quemo, ando perdido, dame la vida, no me la quites Sueño con verte, sabes que es muy triste, ya no puedo verte Recuerdo tu voz, me siento solo rodeado de gente No puedes verme, no sabes quién eres La vida es un chiste, tú no te piques que sigue para adelante, tú no te quites Sé que es difícil, parece de cine, la vida que llevo No está tan mal, tampoco tan bueno Salgo y me quemo, busco lo mío, me pone el freno Salgo y me muevo, parado no puedo Lo juro te quiero, lo siento me quemo Desde que te has ido, todo es oscuro Busco mi luz, entre las ruinas Tú dame vida, no cortes mis alas, no puedo ver nada La vida me quema mamá Disfruta tu tiempo, se pasa enseguida No hay otra vida, disfruta los días Mañana no estás, brindo por nada Tú no lo entiendes, un trago al suelo Por los que se han ido, sigo vacío Nada me llena, es esta pena que todo lo inunda la recta se me hace larga Es cuesta arriba, busco mi vida y tú solo miras Tú no eres mafia, eres un risas Van por la vida pensando que es fiesta Respeto para que que la calle lo aplica Ando con crico, saldré de la mierda Forcé para el Mikey buscando su vida dime Dímelo ras, saldremos de esta Buscando lo mío, ya no estoy en fiesta Eso la vida y más me molesta Sé que no saben, pero sé que creen Ando la mía, no sé si me ven Dicen saber, sé que no saben Quieren saber, dime que sabes Nada va bien, está de interés No sabes qué pienso, no sabes qué siento Me siento vacío, te llevo tan dentro Pensando en lo mío, me quedo revuelto Yo no te te quiero no descuento si siento que muero Le canto al viento si no está la luna De noche de día voy por la calle con esta avería Nada me sana, tú dame vida Yo a ti te quiero pero no te fías Cuidado en la calle, sabes en la línea Nada es tan bueno ni todo es tan malo Yo me conozco y a ti no te creo quién da más, te quedo te vas Haciendo mi música puedo brillar Esta es mi vida, tú ya sabrás Cuál es tu camino, quién te va a tirar Sigue la vida, no hay vuelta atrás Veo que te vas, no te despides Me siento cristal, a veces una roca que aguanta de más Si tiras no falles papá Perdió mi vida, tú no me ayudas Mamá se ha ido y me siento vacío, nada me llena Es esta pena que todo lo inunda Dame la vida, no me la quites Voy por la calle pero todo es triste Yo y me duele, el dinero no importa Si puedo tenerte a mi lado de nuevo Y solo me quemo, no me llames el malo Quítame lo malo, no me lo recuerdes Te debo tanto, me siento ausente La vida del presente me nubla la mente Me digo a mí mismo, mantente consciente Rompe la base, diles que es la clase Llámame, con ella me quemo Pero da placer Betty, búscame Que estoy perdido no veo la luz.